Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστέψτε με είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε κοντά μας τη Σοφία Ξανθοπούλου. Καλησπέρα Παναγιώτη. Δεύτερη βδομάδα Πόντιο Tube στο Δημότης online. Έτσι ακριβώς. Έτσι και, όπως το είχαμε υποσχεθεί. Και να σου λοιπόν. πω, εσύ τώρα το μεράκι σου το έκανες ε, και το απολαμβάνεις γιατί ναι. είσαι και πόντια. Ναι. Αλλά βλέπω ότι αρχίζεις και αγγίζεις την επικαιρότητα. Ε, ναι, σου είπα ότι το Πόντιο Tube, ανάλογα εφόσον υπάρχουν αφορμέ και αιτίας προσαρμόζεται στην επικαιρότητα και σου έχω πει ότι μία φορά το μήνα ε, υπάρχει και το θεατρικό της Πόντια γιαγιάς που και εκείνη με τον δικό της τρόπο σχολιάζει και καυτηριάζει την επικαιρότητα. Πριν από μια εβδομάδα, πριν από λίγες μέρε μάλλον, ζήσαμε το 12ήμερο τη επίσης τη εργασία με τον ΟΑΣ και το Πόντιο Tube ως γνήσιο έτσι ποντιακό τέκνο. Τι έκανε Παναγιώτη, περίμενε στη στάση ένα λεωφορείο. Μάλιστα, ήρθε. Ε, δεν ήρθε, δεν ήρθε το λεωφορείο και επειδή ε, μυριζόμαστε ενδεχομένως ότι μπορεί να έχουμε κινητοποιήσεις και από την επόμενη εβδομάδα, θεωρήσαμε ότι είναι επίκαιρο το Πόντιο Tube να δείξει κάτι από τον ΟΑΣΤ. Ε, να πω ότι με αφορμή την κινητοποίηση σκέφτηκα να αναλύσουμε μια παροιμία ποντιακή, ναι. λέγεται ας πούμε, το γίδε κυλοπόναγε, και ο Γότσον ελάγγευε. Δηλαδή η γίδα κυλοπονούσε και το κρυάρι ε, κρυάρι την απολάμβανε. Εν πάση περιπτώσει το λέω περιφραστικά, αλλά ε, να σημειώσω ότι στην ποντιακή κουλτούρα δεν υπάρχει χιδεότητα. Κοίταξε και, στην παράδοση. Α μην ε, σοκαριστούμε λίγο από την φράση που θα τα ακούσετε. Έλα που θα σοκαριστούμε από αυτό. Ε, Σοφία μου, το Σοφία μου, του έχω σοκάρει πριν με τι συντάξει χειρία και τα λοιπά. Μην άχωνεσαι. Έχει γίνει το σχετικό μα στου τηλεθεατέ μα, αλλά νομίζω ότι στην παράδοση δεν υπάρχει ιδιότητα. Πρέπει να έχει και λίγο. θέλει και χιούμορ. Έτσι, γιατί χιούμορ είναι. Έτσι, και θέλει να χαλαρώνουμε, είναι Παρασκευή απόγευμα. για πάμε να το δούμε, για πάμε να το δούμε. Σοφία, τι περιμένεις εδώ. Το λεωφορείο. 12 μέρες είμαι εδώ και το περιμένω. Αλλά δεν φταίει κανένα άλλο. Είναι αυτό που λέει η γιαγιά μου. Το γίδα κυλοπώναγε και ο γότσον ελάγγευε. Δηλαδή. Η γίδα κυλοπονούσε και το κρυάρι την πηδούσε. <laughs> και συχνά, συχνά πυκνά. Σοφία, στη γραμμή. Δεν σε